niliyashwa lon sihamba nofunky lon nangothethi ngigrab slim more think less this is a top song dlala umzimni wethu ay ay ay get everything get more this is DJ Liyashwa and FQT and FQY Mafana Dapita Leben Leben Leben Leben Wafana da filter Wafana da filter Wafana da filter Wafana da filter filza, Bafana da filza, Bafana da filza, Bafana da filza, Bafana da filza, Bafana da filza. Bafana da filza, filza. that filter. I can data. Si danno aggiungi funky. Si troppa le alba. La donna le nida, falla da filter remix. Quando Africa sihleli nentwana sihamba no-AIDS sibuye no-AIDS sabona no-AIDS sahamba no-AIDS sahlala no-AIDS uh, sidlala no-AIDS sisinga sisinga no-AIDS sihamba no-AIDS sifunda no-AIDS ay ethi ethi ethi oh oh oh Thunder